මෝනි කොම ජීවිත අද හතරවනිදා අපේ ලෙක්චසුත් පටන් ගත්තා ඔන්ලයින් ෆිසිකලුත් තියෙන අද පියනවා පුත්සයිකල් රයිඩ් එකට මං අලියකින් ගෙන්වා හෙඩ්මවුන්ටයක් තමාව නෑ නැවවෙන්ඩ ඇති එහින්දා මං හෙඩ්මවුන්ට හදන් හේතුව එක තියෙනවා මන්ඩක තියෙනවා ඇනසෙට් එක තියෙනවා එ තියෙනවා බෞද්ධ ස්ටප් එකට නෝන්ට එක සෙට් ඉවරයි පාලනම් බලාගන්ඩ පලවෙනි පීෝබි ෆීඩියෝ එක බයික් එක හදාගෙන හුලං ගහගෙන සීට් එක උස් කරලා ඉවරයි. අද යන කට්ටිය ඉන්නේ සහනුයි මලීනුයි. ආයේ ඊළඟට රාජිතයා ඉන්න. රාජිතයාගේ ගෙදර යනවා ඊළඟට. මේ වැඩි කතාවක් නැහැ. එහෙනම් අපි යා. යමු. ඕකේ අපි ආයෙ ගමන පටන් ගන්නවා රාජිතක බයිසිකලේ හුලන් නැත හුලන් නෙමෙයි බ්‍රේක් නැත ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් කට්ටක්වත් නැත අපි යනවා එහෙනම් දැන් වෙන කොල්ලෙක්ගෙන් ෆුට් සයිකලයක් ඉල්ල ගන්න බලමු කොල්ලා හොඳ එකක්ද කියලා මූ තමයි රාජිත හයි හයි මොනවද කියන්න තියෙන සහන් ප්ලෑන් කරා ඉතින් වයිසිකලේ පොඩ්ඩක් යුරුස්සුනා <laughs> මට පස්සයි එන සහන්ගේ ලේලන් බස් එක කොහොසන් බයිසිකලයක් හම්බුණා රැස්පැට් ඉසුරු තැංකයු රාජි සතුටුද පේනවානේ කොල්ලගේ මුනේ තියෙන අවංක හිනාව යන්නේ බොසාලා කරඳගොල්ල ෆාම් එක ෆාම් එකේ වත්ත මැදින් තියෙන පාරකින් ඕෆ්රෝඩ් වයිබ්යක් එනවා නේද රාජිත දැම යන පාර තුරිකඩු පාර තුරිකඩු පාර කරදගොල පාට දවස් ස්තරාට අපි සරහා පාරවගෙන කියන්න අලි හයක් ගාන හයක් කැමරාවක් <laughs> බයි බයි පොඩි එකා බොසා මගේ එකා බයි බයි ඌ රෙස්පෙක්ට් පාරක් දුවද දුන්නේ බං ඔන්න ප්‍රිය රසික රසිකාවියනි ඕෆ් රෝඩ් මාර්ගය පටන් ගන්න ළඟයි Yeah, yeah, yeah, yeah. ඇවිල්ලයි එක්කෙනවා අඩෝ මජ් ගඩ්ඩෙක්කුත් නෑනේ මඩ පාර ගිහිල්ලා පිටපුරා මඩ පාර කණ්ඩ වෙද්දන්නෑ මේ පාරේ දවල්ටත් ඔය ඌරු අනම්මනන් ඉන්න බල වල්ලූරෙක් හම්බේද කියලා අපිට යද්දි යාපනය වගේ ෆිලිං එකක් එන්න ඇද සහන් පාටස් ෆාම් එකේ පාටස් පුසාල ඔෆ්රෝඩ් හරි හම්මට සිටි හරිම බ්‍රේක් ගහන් වරෙන් මඩ යෝ ආ තවත් තියෙනවා මේ පාර ගිහිල්ලා මතුවෙන්නේ පච්ච කාටුව හරිය දෙල්ලා කියලා බයිසිකල් වලට හුරුනාට කමන්නේ කන්ටේනර් වල තනකොළ වලට හුරු වෙන්න බෑ අන්න යාඩ මේ කාලකන්ණි ආණ්ඩුව හින්දා <clears throat> ඔයවත් යන්නවත් නැහනේ මතකද රාජිත රුපියල් සිය තෙල් ගහගෙන රංගලනේ රංගලගේ අංගල ගිහිල්ලා බලහන් කොහොම තිබ්බ රටක් එහෙමවත් වෙන්න ඇති බා වෙලාවට මේ ඉසුරු බොස හම්බුනේ නැත්තම් උලනුත් නැහැ පුත් සයිකලුත් නැහැ සකස් හරිම නිස්කලංකයි නිශ්චබ්දයි කූල් අතේ තියන් ඉන්න බෑ පල්ලමක් ඔයාලා බලන් ඉන්න මම යනවා මේ පාර නෙමෙයිද? ආ පාර වැරදුනා බොයිස්. නෑනේ. ඔන්න මචං හොල්ම. එක. බ්ලොග් එකේ ට්‍රීට් එක අන්තිමට දෙන්නේ. එහෙම එකක් දුන්නේ නැහැ මෙච්චර කාලයක් නේ. දුන්නේ නැහනේ. එහෙම එකක් දුන්නේ නැහනේ. වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා කියන්න දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැලු. <laughs> මාර්ගෝපදේශක එලස් මේ හරියනම් හොල්මන් ෆිල්ම් එකකට ගැලපෙනව නේ බා කරනවා මේ දැන් හොඳයි කට්ටියට බයිසිකල් වල යන්න කියලා. අම්මෝ. එන්න මචං ජලය. මේ තියෙන බොසාලා අලිනාවන වලක්. තිබාය කියලා. ආ. ඒක නගේ කියන්නේ. අලි කොහොමද යන්නේ? අර දුවගෙනකින් පයිනවා ජක් ගාල වෙතන. අරක තමා මේ මේ පච්චකටට යන පාර අර බයික් එකක් එන්නේ. මයංගනේ නුවර පාර උතනට වැටෙන්න ඕකේ පේර නැත පාර පනිද්දි වම බල්ල දකුණ බල්ල ආය වම් බල්ල තමයි පාර පයින්න ඕන. තේරුණා සහන්? පාර පයින්න බයිසිකල් දාද්දී ඕනේ. එනකොම හරකෙක් වගේ දාන්න බොස් මගේ එක මේ පාර නම් නන්න පෝල් වෙන්නම අබලං වෙලා තියෙන්නේ අම්බෝ කකුල් දෙක හොඳ ගණන් තව ටිකයි මාගේ හිසින් සහන්ගේ හිසට ගෝපුර එක පලන්දන අවස්ථාව බෝයිස් පලන්දන එමුපි එමුපි එමුතු ක්‍රසය කර අර බ්ලොග් එක කරලා අපිට හැමදාම ලින්ක් ලබා දෙන්න ඕකේ ෂෙයා කරපන් අවුලනේ අවුලනේ චුට්ටක් තියෙන හැකියාවක් කර පොඩ්ඩක් මේ හදාගන්නලා බැටරිස් වදින් සීනතින් තැනදන්න එක සීන්න ගැන්න පාරදන්නවා කිය පාර දන්නවා කියලා උග විඩිවස් යනක සීන්න ගැන්න රාජිත ගම්මුදා පාරණය වැටෙන්නේ විත් දන්න පාර අපි දන්න පාතින <laughs> එබුන්න පාරට යන්න පුළුවන් ඔන්න ඒ පාරෙන් ගිහිල්ලා. අපේ ඔෆ්රෝඩ් පාර කොහොමද කියලා කමෙන්ටුවක් දාගෙන යන්න. යාපනයෙන් දැන් නුවරඑළියට ආවා වගේ ෆීලිං එකක් දෙන්නේ. <laughs> අපි ගමු බොයිස් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා කල්කිරිවල හයි කොපියක්. ගියා. පාගල යාමුකෝ හැටේ. ඌ පාරේ දැන් යන පාරේ හරියට ඉන්නවා මේ බල්ලෝ එහෙම දාලා ගිහිල්ලා බලු කුක්කු එහෙම දැන් නම් ටිකක් අඩුයි ඉස්සර මාර ගොඩක් හිටියේ හා ඇනවද බ්‍රේක් එකේ සද්දේ රිම් එක මේ ඇද වෙලා තියෙන්නේ වැදිලා වැදිලා වැදිලා අර ටක් ටක් ටක් ටක් ගන්න ඒකයි කොට්ට ගස් එහෙම තියෙනවා මේ හරියේ අර පදාස ගිනි සීරියා ගස් coi được coi tên ơi à. balu besar lah para pura mangki Udah lagi apa untung වෙනද සැල එලින් ගහමු අපි චොක්ලට් කිඩි එකක් අම්මෝ ආ කොහෙර වේගෙ මගේ චොක්ලට් ස්ටෑන්ඩ් නැහැ හතරක් දෙන්න කියනවා මම මට දෙනවා ඈ චියස් චියස් චියස් නෑ නෑ චියස් චියස් දාන්න චියස් චියස් අබ්බනවා කිරි ෂිෆ්ට් එකේ දුව අඩුවට බිත්තර චිකන් එහෙම ගන්නවා නම් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා විත් ගන්න ඒක. අපි දැන් මේ පාරෙන් ගිහලා දම්බරාව ඉස්කෝලේ ගාවින් දාලා ඊට පස්සේ දම්බරාව වැව පැත්තට දාලා එතනින් උයන් අත්තට ගිහිල්ලා 25 පාරේ ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ කුණාටුව. ගල්පිහිල්ල පන්සල පැත්තේ ගෙවල් පැත්තට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. යොඩන්ගොල්ල. අයි පටන් ගත්ත අර පොඩි බොසා කෙනෙක් කිව්වේ කැම් එක මොකද්ද කියලා හිතුවා අන්න එතනින් ඇතුළට දාන්න නැතුව කෙලින්ම නම් උතරින් තමයි මතුවෙන්නේ අපි. සද්දයක් ඇහෙනවා. පොඩි මෑන්ස්ලා මැච්චා. ආ බොයිස් මැච් එක. මල්ලි මල්ලි හයක් ගහයිද? Gota go home. මේක බල්ලවත් ගෝටා ගෙදර යන්නවා. හිතේ ඇති. කකුලට හොඳම ගණා. Sembrava pancia lei. Mille di una boys. Sembrava අපි සකුන්ගේ ගේට්ටුව ගාවට ගිහලා සකුන් සකුන් කියලා බලමු සකුන් නේද කියලා. බල. <laughs> මේ මුළු ලෝකෙම අද ඔයාගේ මූණ දකින්න දවස. සකුන් ඉන්නව මල්ලේ? කොළඹ? ආ කොළඹ ගියේ. ඌ කැම්පස් කැම්පස්. කිව්වේ <laughs> හරි හරි අපි යනවා. හරි මචං. හරි බයිසිකල් බලන්න. ආ ආ ආ. මොකද? හපන හපන හපන. දැන්නම් මං හිතන්නේ පහටත් කිට්ටු කරලා ඇති මේ වරන් දහස බැහිබර කාලුකුණ තිබට වහින්න නෑ දවස හොඳයි සැරාවුවකුත් නෑ හා මහන්සි කඳු පල්ලන් කඳු පල්ලන් කුඹුරු මැදින් ඔන්න බලන්න මචං පරිසරයේ සුන්දරත්වය. ඕ අපේ. හා. ලස්සනයි නේ. ඕ hit them. පාරේ යන මාමල ටිකක් කිව්වා කියපන්කො. කවුද කියලා කොහොම? අපි ඔය මාමල වගේද බං පේන්නේ දැන්? තෙල්ල යනේ. මම හිතන්නේ අන්තිම ටික මේ. විලක්. මේ තියෙන්නේ මචං ගල්පිහිල්ල පන්සල හා පන්සල මෙහෙ යන්නත් පුළුවන් මෙහෙන් ගිහිල්ලා අර ලොකු කන්දේ යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් පන්සලට යන්නත් පුළුවන් අපි නැවත නිවෙස් බලා පිටත් වෙනවා එහෙනම් යා මේ පැත්තේ බයිසිකල් තමයි ජීවිතේනේ ඕකේ එහෙනම් Uh, දැන් අපගේ දෙට්ට ළඟයි ගොඩක් තව චුට්ටයි තියෙන <clears throat> මම මේ හරි වීඩියෝ නවත්තන්න හතිමටත් දැන් uh, තව ඉඩිකින් එන්න ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්තම් ඒකත් කරන්න අද හොඳම දවස බසා බයි කට්ටියට හති ඔක්කොටම හති දැන් අපි ගලලු හන්දින්නේ මේ එහෙනම් ඔව් එච්චරයි අදට එපමණයි සහෝදර සහෝදරවරණි බයි ගෙවන්න රජිද අවසාන බයි එක බයි ජය වේවා රැස්පැක් ගුණයි ගියපන් ගුණයි යාව ගෙදර ටින් ටින් ටින්